Am I wrong? Marshmallow na rin. Ba't hinisyan ka sa bahay yung mga po? Ayaw niya. Hindi ko yung anak ni Maribel. Oh, oh, kain na. Yan yung ano. Banana. Bana. May ilaw naman sa lahat. Ah. Chicken. Kain na kayo. Ne, ano yung manan sila? Ate Kayi, invite Hindi na ako gumawa Ayan ng oh. o, putok. nakita mo? Lagi manakain tayo ng putok. Asawa na din. <laughs> Hindi nga rin papansinin yun. Kaya nga, Kasi ayaw niya nga mabuti. daw. Mabuti kung ano, may pamimigay eh, hindi ko dito. Ano? Ah, ah, ah. Lumpia. <laughs> oh, luto. Oh, away ako. oh, hindi na umiyak kasi may ano nga, nagpararapog na sa akin. May, pa, may pagkain din sila. Sige, smile, smile. Oh. Sige, smile na, smile na. Dali na. Dala ka, smile na sa'yo, ma-picture yata. Oh, yeah, sige. Yeah, sige. Ayan, ayan. Smile. Let's smile. Uh, ah. Ninong MB, oh. Smile. One, two, three. Sa atin, din nag-i-smile. <laughs> Siyempre, bago. Hindi, pasaya siya kasi andyan. Oo, oh, paano yung mga <laughs> bisita? ang, ang, ang kilala niya nga lang bisita si Shiro daw. Kasi Ayan na. O, tingnan mo Si Ika kilala si Iker ka? Ikay na, ikay. As, dahil dalawa. O, picturean mo itabi mo. Ah, dahil gabi. Dali, kayo dalawa ni ate. O, oh, sige, dahil. Sit down dun tayo, sit down. Dali dali. mo, be? Oh, o, din. Dali na. Kating mo ano na, dali na, tayo na. Oh, dali na. Dali Dali na. Dali na. Wow. Di ako sa mabili. Oh, sige. Juan, bagay na Yung Upo na, upo na, upo na. Upo na siya. Yan, yan, ah, yan. Ah, Yan. One, two. Ito, three. Smile, ate. Smile. Yan Manood ka lang dyan gara, ah. wow. <laughs> Wala dahil, magkakarkara dapat mag-stay ka. Ah. Mm -hmm. Ay na, ano? Dapat tayo, dapat pumunta ka dito. Ayan na. Sige, sige. Oh, yan. Saan na? Yung pinili ni Gladys? Ay, ano na? Disposable. Ito, ang akin ni Bong Rebilla. In-order yan sa akin ni Bong Rebilla. Ha? Kain ka, kain. Okay, may ka. Tiger. Oo. Sa Sabi ko, ang tagal ah, saan na yun. Nagkarigos pa. Hangin na, let me open. Ano? Open please. Tita Grace, oh Tita Grace. Hi Tita Grace. Hi Tita Grace. Where's my gift? Where's my gift? Dito ka lang. Are you happy, Kali? Kali. Ay, eh. Ito na. Kali. <laughs> Wala lang. Kali, oh, Kali, Kali. Oh. There. Pagkain mo yan. Ay, mahal yung phone. Kali, ate. Are you happy? Yes po. Are you happy? Oh, oh kamukha ni ah. Mean. Ako. Ano? Oh. Kumaka na pagkain mo. Parang si Mian baga. Kung sinama mo si mama mo, Ibin. Hmm. Ayaw na ko eh. Ay, gusto. Babatay ba sa Akin, akin na na. O yan, pabayaan mo na. Ante, kuha ka na lang sa'yo. Nagpapaso, nagpapakain pa siya. Ah, oo. Oh, pakakanon niya na muna. Kung na isa, si si Shiruman. Asan si Kogi? yan. Na birthday yan na. Ah, matibay lang kumain yan, no? Ayan, Tingnan may mo. upuan dyan sa labas. Favorite niya pancit at spaghetti. Diyan, diyan, diyan, diyan, no? Pwede man din. Ayan, na tayo. Oo, na, ikaw na. Go pa. mo, bubuksan eh, Ay, lang pwede man natin. dyan makaano. Oo, dyan, no, pwede din mo. Ay, pwede mo. Open mo. Saan na lang yung inasal? Para makaano. Are you happy, ate? Ayun si kuya na yun, eh, ni kuya? Ang mga bisita? Ah, na, ayaw, oh, sige. Marshmallow, hotdog. Alata muna ko eh. Oh. Sige. Hinihintay niya kasi may batang eh, kalaro. Sabi ko ba niya nagkataon? Hinihintay niya may batang Are you happy? Yes. Oh, yung fabric Siyempre, kain. Doon kung sa sa labas ng kwan, para hindi ka mag-travel. Tapos, magkabutin nung natapos pa lang kayo kagarakan niya. Ayan, may ginawa na doon. nakita ni Jonathan sila at hindi nag-ano. Ayan. Oo. Ayan, tapos nagkaka-off ko lang. Ayan na! Ayan o! Oh! Kain! Kain na! Kain na! You give balloon. Later you give balloon. Give, bigyan mo silang balloon. Mami, ano after eating? After eating. Kali. Kali after eating. Mamaya. Pure spaghetti, mo. ka. Dali. Chicken. Sino? Dali. Sino? Kwento mo sino sino sino. Dito pa isa. Eh. Chicken. Dito pa. Sino pa? Ano, eh. ano raw? Ayaw mo na espagida eh? Gusto lagi niluto niya. Ayan. Pansit. oh, hindi raw may espagida. Ang spaghetti kasi pampata lang. Ah. Sisi ko favorite yan. Bakit? Tingnan Yan o. May, may yaan sa amin eh, sa luwas. Sila mine eh, sa labas. Sila MB. Sarap na. Pailing mo yung tugang ni Mian. Oy, yan ang tugang ni May- Bunso. Mian, bunso. O, oh, kamukha si Mian. O. Oh. Unang nag-crush si Jonathan sa kapatid mo. <laughs> Ah, oh, yung, yung doon sa Pisang Bicol, mga element, ano yun, wala pang high school, ano? Ano isi, ano? Ah, Sinusulti ang tiya mo? Bata pa yun. Bata pa. Hindi na maalam ang pizza. Eh. Oo. Patid niya magdamihan? Oo. Yan. Yan, yan, ang oh, bonso to. Yan. Wala si mama. Kung sinama mo si mama mo dito, bakong inibata. Saan, saan ka ba? Kapuntahin mo. Ayaw mo. Ano gagawin mo? Oh. Kita ko ng kilit. Oh, ano, asan ka ano. pupunta? Ayan si Mine, oh. Ayaw mo na? Saan? Oh. Ay, paano naman eh. Pakilala mo asa, ang- um, yung ano mo? Sa, yung ma- magiging asawa niya kasama. <laughs> Panoorin lang. Chicken can. Ah. ah. Bakit ba? Ano ka. Tuki imong ata na tubig. Eh, Nam ka tubig. No, ma'am? Ito, mali lang. Kaya niya, huli lang. Hindi yan pwede malamig. Wala nang space yung cellphone. Wala kasing memory ko. Ayaw. Wow. Dali. Sakay. Sakay din. Saan ka na? Oo, ne. pasubo. Ano Gusto mo pa ba? Kain mo na sila mamaya. 那本名那你是啥？哇。 Nagrabi ang albay, ano? Sa luda, okay man? Alun. Kadako lang harap ng trabaho. Sa albay? Kahit sa sarap mo, ito. Pius mo? Tanaga may ano, may ano na. Ah, Bigyan mo na ngayon. Sa lago mo, na, na ano da yung network ano, kang globe. Poon, ano, o kang pumansig na. Arinda, sa albay tara, ang sa, sa naga, sa kalabanga namin. Ito nga yung bagong video ko yung isa. Dalawa-dalawa sa iyo ah. Hey, kaya mo na. Lobo. Makakalawa. Bise. Eh. Nag-aanong kandila sa luwan. Ay, siya. hanap kandila sa luwan. Nagpapatinding kandila sa luwan. Ayun, wala. Dada. Hoy. Dada, si Dada. Dada mo. Nalaglag na marshmallow mo. Hmm, sayang. Ah, yung marshmallow. Ayan na lang yan. Takpan mo na lang yan. Dirty na ito. Ito tapan mo pa yan ng paper Sa aga yan bumuka anong ba ako. Sa aga yan. Ano. At maanal mo wala yung dikit maliit niya mismo, yung haligay dado na ano. Meron ka na papel. Meron ka na. Wala. Wala. Wala. Dagdagan ko pa. Nagkikawat ng pag mo? Ano? Pero yung dun sa tindahan na ano? Ay, yun. May bata dyan. Pansit yan. Ang masarap hindi. Ayaw umalis na kaya, hyper yan, naglalaro yan. Ah, si Kuya. Hindi yan nahiya. Hindi ko na naglalapiyang buwas. Bitawan to. <laughs> Lobo tayo kanil pa. Mas dito si Shiro eh. Baliktad. Modelo, hindi po may maluking bango to. Isa, may siyang kalolan. Kuya nga, ayan na mo. Nakawak mo na ako. Lagay, lalagay, lalagay. Ah, ah. na ako mo May, may nagigil mo, nagigil mo na sa'yo ba? Ah, na. Ah. Talagang ka lang Isa lang kay rin yung ubat, binawan sa lubo. Sabi ni Jolan. Tobe ah. Tobe. Ayan na yung balon. Ito to. Ayun na ang balon. Give me your balon, Kali. Kali, ito oh. Gusto ko ready na. 小圆呢？ Cadê?

tawag ato na mahiribok ko sa office na kasi ito kayo na mag-query wala na mga obura pa dahil yun naman lang CR kusina o ayan o hindi ang kusina kasi ito ang CR o yan CR hindi ako naglalaban ng duluto ng pangit